русланбай айтсаңыз мысалы сіздің машинаңыздың ачкычы сізде турабы же жеңемде турабы жеңемде машина менікі же жеңеңкі сіздікі менікі болғанда менде тұрады қана қана мына ай нұрбек болбойсуңбу тез тез келін балам мен унутуп калган турбаймынбы тегирменге барып келиш керек машинаңыз беріп берип турбайсызбы руслан майкемен тез эле барып келе алган машинабы эмне жеңемнен уруксат сурашым керек кандай эле жеңең жеңең берип туруңузчу анда мындай кыласың нұрбек машина екі күндөн бери үйде айдалбай тұрады барасың багажын ашасың багажда 5 литрликтин жарымысында бензин турат барып туруп бензинди куясың эшигин ногу ключ менен ачасың ачып туруп ылдый жагында мындай тарткычы бар тартып туруп капотун ачып жанагы ремендин бияғын эле карасаң бир сарзым турат ошону бурап келип туруп мун менен замокты ачасың замокты ачып бир ичиңен онго чейин санайсың онго чейин санап туруп кайра жаап подсосту тартып анан кийин кайра ачып туруп бир он бешке чейин санап туруп бассаң анан алат болуптур мен барып келе калайын нурбек сенден бир өтүнүч жеңеңе ооз сурап койчу а жеңең берсе эки күндөн кийин деле алып келип берчи бар мен жөйлі алып келе қалайыншы мынтіп қойып алса бұлар күні келе машинаң келіп тұр машинаң келіп тұр е міне болмайтын берді бір нормальный отырғызбайды екен ғой су ташып жүріп өмірім өтмей қалды Э, ақырын ақырын ақырын ақырын акрын чатсаң мындай ақырын ой ойбек жүрөк түсірбеші Э, ақырын ақырын э, берірек тұрсаң май шашырап туз, туз күйүп кетсем не болады астын болуп атасың? эми элементарно жұмыртқа урганды билбейт деп атасың ба күйіп баратат батырақ аралаштырсаң мындай болдучу кандай болот экен мен дағы машина айдап бара жатқанда сен тос тосқол бола бересің ғой абайла абайла мына жерде шұқыр бар екен абайла нұрбек ал машина сен жолда бара жатқан боласың е бар жүр өзіңдікін бербей еткенсің е абай абайла тамаша тамаша Huh? 세비로 간 거? қандай қандай әрі жақсы подавать еткен жоқ машина жақсы жақсы подавать еткен жоқ болғаны мына ачып жеңіз эле жүріп барды жақсы болғаны руслан майке тиги машинаңыздың ішіне неме тиги радиаторына су кіріп кетпедіби радиатордун ішінде өзү негізі су болот да ғой сен а су полный полный су болып қалып жатыр нұрбек өзі радиатор машинаның қанында тұрады білесің бе білемін тиги мотор жағында болот да анда өзү ичинде суу болот э, мейли кана машина тиңе машинаңыз тиги көлдің көлдүн ортосуна түшүп кетпедиби нурбек мен э, айтпадым беле айткам а нурбек э ә эжең жеңеңчи азыр жеңең өлтүрөт азыр эй нурбек нурбек тура элексиңби дагы эле турбайсыңбы эртеден бери мен кеткенден бери уктап атасыңбы э ушинтип түнү бою уктабай кино көріп отырасың нұрбек оқта дегем тұрбай қаласың дегенім саат қанша болды саат төрт жарым болды саат кеч кіріп кеткен ба кіріп кеч тұр эми болды тұр карачы кечке уктап жата бердим мен чарчап калыптырмын мен жатып бес алып алайынчы нурбек дейм турчу дейм бас тур тұр қандайсыз жақсы ғой рустам ака нұрбек қандайсыз ана отырасыз отырамын баяғыда рустам ака не таң атпай бүгін қарға боқ жоқ қой үйіңізде ызы шу таңыр тұңғыр сіз қиқырдыңыз ба жеңгем қиқырды не ызы шу болып жатыр саға чейін ұғылды ғой мага чейин ұғылбады тынчылыкпы э баягы эле достордо нурбек баягы эле достор ә. достун өзү көп болгондунчу пайдасы да бар экен зыяны да бар экен да жок пайдасы ғой бар ооба кандай зыяны бар экен анын мисалга нурбек мындай экен да мен кеше үйгө келбей калдым анан жеңең эртең менен сурады каякта жүрөсүң деди эле мен айттым кукуштукунда деди кукуштукунда болдум десем ишенбей мен телефонумду алып алып туруп он досума тең чалды эле алтоо эмне деди дебейсиң эмне деди алтоо ооба руслан бүгүн биздикине жатып кетти деди ооба мына дос деген ушундай болот да ал эчтеке эмес нурбек берки төртөө күйгүзүп Не эмнеде азыр да биздикинде жатат деп атпайбы сөз таштаңыз ошон үчүн сиз эртең менен үйден качып чыккан турбайсызбы э нурбек аны кой сеникинде иштеген ұсталар, меникинде деле иштеп атат да анан сенин крышаңды канча күндө жаап түсті? эки күндө эки күндө жаап түштү эки күндө а ошол эле усталар менин крышамды жаап атат екі жұмадан бері бүтпей атат неге ақшасын беріп атасың ақшасын тамағын а руслан аке менің үйімде балдызым жоқ та сіздің үйіңізде балдызыңыз бар да ошон үчүн бүтпөй атат да эки жумадан бери <laughs> ооба да балдыздын кандай тиешеси <laughs> қырық бойдақтардалары бойдақтардар да айтамекі жұмадан бері не бітіп кетті қой нұрбек мен барып жеңгеңмен сөйлесейін балдызды бірдекі қылмаса болмайды о қыз түсіп қалды қыз түсіп қалды мен де кеттім